Vi på Induo vi jobbar med 4G-routrar för proffs. På vår hemsida där kan du ladda ner en guide om vad du behöver tänka på innan du köper en 4G-router, helt utan kostnad. Så klicka på länken och ladda ner guiden kostnadsfritt så hoppas jag att vi hörs i framtiden.